Hello，大家好，我是林丹丹。Hello，大家好，我是刚刚。今天我们要来讲打蚊子的心理学。杀生这个词，其实对于学佛的人来说一点都不陌生。我皈依的时候，那么第一条要遵守的规则就是不杀生。 直到前几周开始，我才系统的学习了杀生这个概念。我想分享给大家。那么在广论上，它是如何来剖析杀生这个词的？那么什么是杀生呢？在《于其视地论·设抉择分》中，其实有把杀生这个过程划分为五样东西：首先是视，然后是想，然后是欲乐，然后是烦恼，最后是究竟。在《菩提道四第广论》中有把它做一个简化：想。 娱乐和烦恼统设为一个东西，叫做“以乐”，这样子就简化成了“是意乐就近，再加上“加行杀生”的这个业呢，就被统设为了四个部分。先来讲第一个“是”，“是”它就表示说是杀生的一个对象，这个对象呢就是具命有情，就是具有生命的生物。如果你说啊，我把桌子拆了，这个就不算。 因为它不是友情，它不是有生命的东西。但是有一个特例呢，它不满足世的要求，那就是自杀。做王的女人，就是终于有一天你觉得死算什么？难道会比活着更痛苦吗？嗯。 哎，不对呀，我怎么又在死掉了？自杀虽然有加刑的业，加刑就是有实施杀这个动作，但是他在是被杀的对象上面呢，他这个业是不圆满，因为他是要执行杀这个动作的人。我们说被杀的对象呢，一般都是指对方，他杀的是自己，所以他不会被划分在被杀的对象上面，所以他在这个是这一块呢，他算是没有达成指标，就是这个业是不究竟圆满的。 所以他没有这方面的罪。究竟是什么意思呢？究竟就是说，你样样都做，样样都把它做足，做到圆满，这就叫究竟。然后我们来说异乐，异乐就是分为想、欲乐，还有烦恼。首先我们来讲第一个部分，想。想又分为四种情况：第一个就是有情有情相，第二个是有情非情相，第三个是非有情作非情相， 第四个是非友情做友情想。第一个友情友情想呢，举个例子，就是说小 A 想打蚊子，看见一只蚊子，他要打蚊子，这个叫做友情友情想。他想打的呢是蚊子，蚊子是一个友情，然后他伸手打到了蚊子。友情非情想呢，就是说，比如说他看见嗯有一个蚊子的，然后他一想就是屋子，那么这个叫做友情非情想。非情想就是。 他想错了。第三个呢，叫做非有情非情向。他比如说，看在墙上有一块污渍，这就是非有情非情向。第四种情况就是非有情有情向，什么意思呢？就是他小 A 呢也戴眼镜儿，墙上明明一块墨渍，但是他以为是有只蚊子，这个叫做。 非有情有倾向，在这个业的判判别上呢是比较细致的，所以我们后面会做一个讨论。那么第一种情况和第三种情况，也就是有情有情想和非有情做非有情想呢，这两种情况叫做不错想，它这个不错想就是没有出错的想法。二和四这种情况呢，就叫做错误，他想的呢跟实际上是有出入的，所以他想错了。 也就是说，有情非情想和非有情有情想这两个，他在想法上，小 A 与实际情况的想法是有出入的。那么他在想这个业上呢，就判别为不圆满。那么有一种情况呢，他不用判别，说你在这个想的业上是否是有想对还是想错。我套用一个比较俗套的电视剧想法，就是遇佛杀佛，遇鬼打鬼，他就是来者不拒，见谁杀谁。那么这种情况呢，就是说。 你不管杀着什么，只要你把它杀死，这个业都是归你的，因为只要杀着，就是跟你的想法是一致的，所以就判别为你在这个业上是圆满的。那么想呢，就是指说你有杀生这个想法。那么第二个欲乐呢，就是指。 你为什么这样想？然后我们来讲第三个，第三个就是烦恼。我们把这个烦恼框定在杀生心路历程的这一块儿。那么在这一块儿呢，烦恼其实就是由贪嗔痴、贪心嗔心痴心三种情况会引发杀生这个动作。举个例子，比如说有些人看到一些奇珍异兽，比如说穿山甲，就起贪心，想把它杀了以后，不管是拿来入药啊，是来食补。 那么，它是由贪心引发的一个杀生，嗔心就更好理解了。比如说，很多 CCTV 十二法制节目就很多演，就是那种一怒之下，然后杀了谁谁谁，这就是嗔心引发的杀生。激情杀人吗？激情杀人，杀人还有激情，就是他在冲动之下杀人。嗯，对，不管他是盛怒之下，还是因为什么有计划的这种。 它都是因为嗔心而引发的这个杀生的一个动作，就是这么一个意思。那么第三个呢，就是嗔心，嗔心，比如说，呃，恐怖片像《恶运遗传》，它都会有那种情景，就是啊，一群人拉了一个人，然后把他杀了去祭祀，这种情况，就是因为他对这个。 认知见解上的一些不全面和错误，导致了杀导致了杀生这个行为。那么还有一个比较普遍，很多人都会犯的一个嗔心引发，不对，很多人都会犯由痴心引发的一个杀生的这个动作。比如说在吃方面，很多人都会自然而然、理所应当以为，呃，某些动物生来就是要被杀，就是被我们吃。比如说猪，那猪就是天生就是杀吃肉的呀，对吧？ 有什么不对，然后就就杀了，然后就吃肉。那么这也是一个间接上的错误。人家动物好好的，哪个有情有好，剩下的不是为了繁衍生存，是为了满足人类的这个舌头，光荣牺牲啊！我的价值就达到了，不可能，对吧？ 所以这是由这个人类自己的这个见解的片面导致这个杀生的一个动作。那么还有一种情况呢，它不是由贪嗔痴这三个欲望引发的杀生这个动作，它叫等起，它也是一个烦恼的一种表象吧。但是它不是说具体由贪嗔痴引发，它是喜好杀生这个动作，听着是不是很很变态？对，但其实。 这种情况其实非常常见，尤其发生在小孩子身上啊，对吧？你说小孩子，你弄个抓个苍蝇，弄个螳螂，然后收集个蛐蛐儿。 对吧？那个收起来，把它怎么胳膊截掉一只？那个弄，就是因为好玩、好奇。他不是因为我贪着这个苍蝇大补，我不是讨厌这个蛐蛐儿叫的吵我睡觉的，也不是因为说呃痴心灭了它、消灭害虫之类的，他不是这样的。他只是因为好奇，或者是想观察它，然后就把它弄死那么它叫等起。 也是一个烦恼的表现，只不过比较特殊一点，它是喜好杀生带来的一种快感。那么我要打个自己的小报告，就是说我以前小时候，我就会蹲在那个蚂蚁洞旁边，然后看有没有进来出去的蚂蚁，然后就把它堵住，然后怎么弄，就是玩弄它们，一次呀弄死好几只。切身体会就是真的是发生在小孩子身上非常常见，所以做家长的可以以后教导小孩子要比较有爱，不是很好。 但是像我小时候，我也有一次拿了一只蚂蚁去喂蜘蛛，这种行为也不行，也是一样的呀。你杀了蚂蚁，不，我拿了蚂蚁去喂蜘蛛。如果你不拿那个蚂蚁，就活了，好，对吧？然后我们来说家禽，就是杀的这个动作。那么家禽的本质呢，就是比如说你杀蚊子，你是用管制刀具或者用什么棍子、棒子，或者你用诅咒把它弄死，这些方法、这些工具。 就叫做加刑。那么这个杀生的这个业呢，怎么样就算就近圆满了？究竟圆满，我在这里就是个中性词，就是我只是表达它一个状态，并不是说有随喜呃意思在里面。比如说你起了这个心念，然后你去付出加刑，然后你这个对象是，比如说小 A 打蚊子，这个蚊子什么时候死，什么时候这个杀业就算圆满了。 比如说你刚一巴掌没拍死，拍了个半死不活，人家传了半分钟嗝屁了，那么半分钟之后就算圆满了。最后呢，我们来一个小的案例分析，讨论一下正当防卫过当。比如说小 A 呀打蚊子，结果那个蚊子非常有智慧，然后把小 A 给反杀了。What？那么 What the fuck？这种情况下，我们应该怎么算小 A 的这个杀业？毕竟他是先动手的嘛，对吧？ 那结果动手，结果被蚊子反杀，这个怎么算呢？在这种情况下呢，你死了之后，你这一生的业就造作的各种业就结束了。所以在你死的时候呢，这个蚊子没有死，你这个杀蚊子的业其实是没有圆满的，因为你死的时候蚊子还没有死。至于你死之后蚊子死不死，或者死了以后那个业怎么算，我们这儿就不讲啊，就是这样。那么今天的视频就是这样了，希望大家喜欢。 拜拜。